Salutare lume, eu sunt Mircea Versol împreună cu domnul The da, Dark Knight și astăzi da. filmăm un meci de LOL în care eu joc cu Jinx, care este, cred că al doilea meci al meu cu Jinx. Uh, și... Bună, profule! N-am spus nimic. Luciane! Top, tată! Să mergem noi doi top? Toți sunt români, mi se pare. Așa l-am gonit eu. Trinda top. Mă, virgulăta top. Așa. Mă, crati mă ta. <laughs> Mă, crati mă ta top. Ești prost, Trinda, bă, ce retard. Ce prenume tare ai! băieților. <laughs> Cheamă mor. Da? Uh, da. Da, da. Ai zis? Da, am zis. Bravo! Zi, am zis, am zis. sifoane! foane! Corcitură ce ești! A, și că domnul sniper pe chat în conflict. Da, probabil! Doi suporti. Ce, ce, da, e clar, frate, dar asta ne, ne, ne prinde, uite așa cum t-a prins pe tine. Da, da, da, tu rătai mine. Proastă idee, mister. Țigane, ești? Ești bravo! l-am luat eu pe ăla. Gata. Bă, da, amândoi te trag, ești nebun? Oh, nu, că mai pe mine! Am dat flash degeaba! Era întrebam cu care mașină? uitat că filmez, da. Nu, nu e acolo. Ba era, da, e zis. Nu, e fix acolo unde ai tras tu. Uite, îi văd sufletele. Măta de suflet. Și tu ești de chestii de, de la depărtare. Eu am 3 minuni, că mie nu-mi lași. Normal. Doi minuni, și-am făcut și un nivel. da petrocial. mas pouco chega. Hum. E é claro, e é claro. não Yeah. Numa não numa trade, tiquitia. pra eles. Vê să-mi te tragă fraierul ăsta, că trage urechile. Era ta fraiere. Dai și tu vreo 20, poate îmi lași și mie, da așa minion să fac și eu furie. Tu, mister, tu vai kill. Și? Și mă piși pe minioane, tăi! Bă, și 2 litru! Eu auzi. Eu vreau decât, nu vreau minioni, eu vreau decât să mă las să trag câteva hituri în ei. Vreau să-i și omor. Aia, băta. Te ajut cumva, dar n-am cum. Nu, ce prost, au căzut amândoi. Tot lane-ul, Aaaa! Dede. Dede, Sparantula. Ce? Ujo să nu te neci. Gata, bagă-te în E clară situația. Iui! Nu mă trage, nu mă trage, nu mă trage, nu mă trage, nu mă trage, nu mă trage, nu mă... A, e cineva acolo. E bun, nu de Te-ai uitat la ce am scris? <laughs> spunezez. Păi tipul e, e, e cu cineva nori. Trandale jungle. Păi spune-mi pana aia. Fac și ei kill, mă. Ioi, mă iau, mi-o iau, mi-o iau, eu! Ioi, tot mi-o iau! nu toaie! <laughs> N-am mai fost în bază de ceva timp. Eu cam luăm noi. Bă, vezi cum... Dar l-am atrage dacă m-am apucăm. Sigur. Bine. Băi, what? Băbășit mor. Mă, bă, aaa, nu mai am ce să fac. Sincer, chiar n-am ce să ți fac. Oricum trebuia să mă duc în bază. Don't worry. Be happy. Da, după minioane, așa, e ușor. Acum te las pe tine să, să te fidezi. Ce zici? Acum te las pe tine să te fidezi. Da, că nu mai e cum tu, nu? Ba, am cum, dar nu-mi place să joc cu adică el așa mult. De-am luat pe Jinx pentru rankuri. Și pentru că, na, dacă ești um, cu o grămadă de critică și de lifestyle, atunci ești indestructibil cu ea. Ah, eu aici fac uh, din astea. Că na, că pot. Eu ce ultimată! Eu ce bărbat am fost odată! Le dau și o viață cât o mai am. Hai că fac, am făcut și o treabă 1 cu 0. Bă, Lucian, ești bun. Și nu mai am ce să zic despre ăla, Trundle Bot, uh, ă, Trundle Jungle, dar văd că nu mai, nu mai la noi pe lane. Bă, bă, bă, bă, bă, bă, bă, Ușor, ușor acolo. Ușor să nu te iei măcar, adică eu să nu Da, te tragi în aia, că nu, nu pot să iau de la departare, ei, tu măcar. Aia la care n-ajung, uf! Uh! Ci că Trindamer bot. Păi da, și care e faza? N -am, eu am văzut o grămadă de Trindamer bot. Și eu. E, și știu și unde e fraierul acum. Că se pune ward. Deci am văzut atâția Trindamer boți care făceau focul și penta unul pe bot singur. Pentru era AFK. Hm. Și n-a avut nimeni nimic cu el. Care-i faza? Vin, vin! Fugi tu! Eu dau flash-ul și scap. <laughs> Cât de tare a fost chestia asta? Foarte. Dacă mai aveam răbdare, vedeam cu eu, dar nu scădeam mult din viață și n-ai decât să mor. Că flash-ul până, flash până la urmă cu asta te ajută. Poți să scoți tu pe dânsul. Bucinica, ne certăm la nesfârșit, Victor. Las-o, asta pun YouTube, gata, nu mai. Tăcerea! Da, Victor, ne certăm la nesfârșit. Ne certăm, mama, dacă vrei, ne certăm. Ne certăm? Ala are ta. Ai grijă. Cred că ai observat, nu? Da. Dragă curce, dragă fată, sunteți prieteni de o viață, vezi că jegul îi boschete. Și că boschetează fata. Mă, dar tu chiar rupi atacul la minioni. Dar e și cu drujba aia amărâtă. <laughs> mai și nervezi. Da, și cu drujba tu, nu dai cu... Eu, dacă mă... Te prinde, bă! Aaa, la fix ai dat-o! Noi trebuie să farmăm acum. Ala e bun al meu, să știi! Că e verde colibri. brii. pasiva are asta? A, Da. Da, știi pasiva după ce... Vin, vin, vin, vin! Fugi, fugi, fugi, că mă ba... Mai bine, mai, mai bine nu m-am mai băgat, nu? Da. Da, na, tu ești așa de... Nu știu, îți place să ajut să... Ai, fugi! E, e, e, Q! Q, Q, Q! Blu, <laughs> blu, motherfucker! Sărim, sărim pe el că îl dau dracu. Bă, coaie. Și-a dat recall, bă? O, bă, că nu ești. Că i dădea multă. Blup, mă de feche. Dacă era să comunicăm cu leinul de pe top, îi spuneam ce faci, că e bine cu ei. ce cu leinul de mii dintre noi? Mă duc AFK, ă, AFK. Mă duc să-mi cumpăr și eu ceva. Cred că îmi cumpăr... Uh, nu, uh, static, nu? Să cumpăr static? Da. Sau Phantom Dancer? Ce zici? Să-mi iau Phantom, mă? A, ă, ce prost! Zi mă, ce să-mi iau, Phantom sau Static? Nu știu, băiatul, e ăsta al tău. Da, mă, că mi-am Static. Cred că am făcut o alege mai bună că mi-am luat Static, într-un fel. Ok. Ioi, ce ultimată! Poate! Poate, oi! Nu! mergea blestemat aia zilele. Doamne, bă! Doamne! Du-te, frate, bă! Hai să facem kill că... Funte, funte, cam suntem în urmă. Mamă, dar ce frumos am luat-o pe fata. Și că, bei, eu te spăr, bei! Nu, no, nu scap, nu mai scap, și-a dat și ultimă toaia, ce să mai... Și mi-e cam frică singur să atac. Dar cine ți zis să ataci tu? Mă chiar aștept în spate. Bun. Bun Gigi Frone? Ce Dar e bun Frone ăla. Ia pe gamea ce pe la Ghiozdan. Nu se face. Am de sport bun. Ah, A, o să-ți face AD, Blitz. Se face AD? Da, uite de. Ce prostie! Nu trebuie să se da. de În poziție, băiat, în poziție. Vezi că s-ar putea iar să vină jungle la tine. Mi-am cam dat seama. Oricum, pe, pe dânsul de ă, ăsta îl bat singur, dar dacă n-ar fi dânsul ăsta de fraier, de treș... Păi hai mă, amândoi mă. Facem ceva. Dar amândoi te trag, știi? Și asta mă oftică. Și nu e și la ilimitat. Trag ăștia cam, cam prostie, bă. Ce faci, Lucian? Bine, să pula tu. Așa o zice Lucian, nu? uh Pune și tu mort pe aici. Că nu știu de ce, mie, mie că-i găsesc pe amândoi în boscheți. Nu, acum nu Ei, nu. Tot pune așa să fie. Să mă simt eu bine, siguran. Ioi ce-i dat-o. Băi, să pușăm ușor te pușez pe fraierul ăsta. Dă-i, dă pușează pe el pușează, pușează, pușează, pușează, pușează, că îi dau și ulti la sfârșit. Pușează. Bă, n am mers ultiu! A, când am blizuta, n-am ce să fac. Am uitat. Da da da, da, da, da, da, da, Bă, bă, eu aveam, aveam, bă, am, am și flash, am de toate, dar n-am dat nimica. De ce aș da eu flash-ul sau ceva? Ai ulta? Da. Now you are good. Eu toți morți! Că mă mai și ei! Du-te tu prima la moarte, primul la moarte. <laughs> Eu mă duc, dar nu-i problemă. Hai să vezi că nu te iau din urmă acum. Nu mai Nu, dar dacă mergem până la Nexus, te iau. Că am eu ăsta am putit. Asta acolo, ai văzut? Nu mă, acolo a S-a dus ward pardon. E greșit. Tu morții tăi de ratat. Să-ți bag un mord aici. Hai pe el, hai pe el, că nu e ăla! Hai pe el! Și acum scapă, fugi și dai nei, dai nei, dai nei, dai nei, că am nemurirea. Dai... Dai și în asta, dai și în asta, dai și în asta. Mă dă după el în pretă. Am nemurirea asta amărâtă. Hai că i-am făcut pe amândoi. Ei, da, cum adică? Pă, tu cu mine? Pă, normal! Ai mai multe kill ca mine? Mm, cât Trei. Ai mai multe, frate, că ai prins-o pe aia cu jetpack-ul. <laughs> Da, ai prins-o urât, frate, eu îmi blestemam zilele. Sincer, cu până am o soi de la mama naibii? Și ai luat-o și la fix, în gură. Opa, dar pe ăsta cine l-a fi dat dacă care... Ia. 4 cu 0, băiat. Nu-i fi dat. Nu e? Nu, deloc. Da. Eu nici n-am reînvierea aia și sunt și trei pe lane. Nu mai bun, știi? Așa, praia, stai și tu în turetă, că... Na. Nu-i da acum ulti pe tine, să fac kill numai. Dar nu, că-l fedezi pe Trundle. Nu e fedat, mă, Trundle? Da. da. Uite la pant. Da. Mamă, ce are Panteon! Panteon, Panteon, mai... Vin, vin, vin, dintre dă! A, ah, nu mai fugi! Dacă-l țin eu, dacă-l țin eu, că poate... Ne, nemurirea aia drept poate vine. Dar mă trage, sigur mă trage! Dacă nu e atât de buță, nu mă tragă, frate! Yes, yes, mersi! Tot lin aici! Mm. Ți-ai luat-o, e clar! Eu de ce m-am băgat între 10 Rembo? vedere. Nici ultimata n-am apucat să mai dau. Asta ajungă. Cum, bă, dar eu o să ajut echipa. Ă. Doamne, ferește. Ce acolo? de omul ăsta. Bă, mi-e atât de drag. a dat-o! Degeaba! E, chiu, chiu, e! n da. Nu am niciun bani, fă! Am spus că-mi de ziua mea, așa că o să iei. Pleacă până nu te bat. Ratată ce ești. Eu sunt ratată? Sau ce ești ratată? Dar pleacă din camera mea dacă eu sunt ratată. Noi fedăm, știi? Asta, noi fedăm, noi filmăm, știi? Copilă, pleacă că eu filmez. Hai. Stulea! Stulea! Ce zic cu mami? Păi și ce dracu te-am mai lăsat? E clar, surrender. Ah, eu mai jucam dacă era. Bine, hai, asta a fost tot. Lume, pa!